Tá cúig mhilliún go leith duine óg faoi 25 bliain d'aois dífhostaithe san Eoraip i láthair na huaire. Sin ráta dífhostaíochta de 23% beagnach. In áiteanna áirithe, amhail an Spáinn nó an Ghréig, tá an scéal níos measa fós, le rátaí óg dífhostaíochta de bhreis is 50%. Ach tá réitigh ann, réiteach ar a dtugtar 'ráthaíocht don aos óg' ina measc. Tá an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg atá dírithe ar dhaoine óga faoi 25 bliain d'aois aitheanta ag an gCoimisiún Eorpach mar cheann de na modhanna is fearr chun an dífhostaíocht a laghdú. Sin an fáth gur iarr an Coimisiún ar thíortha uile an Aontais Eorpaigh scéimeanna dá leithéid a chur i bhfeidhm. A bhuí le Ráthaíochtaí don Aos Óg ní thréigtear aon duine. Áirithíonn gach tír go gcuirtear post, printíseacht, cúrsaí oiliúna nó breisoideachas eile ar fáil do dhaoine óga ceithre mhí ar a mhéid tar éis dóibh an scoil nó a bpost deireanach a fhágáil. Déantar é seo cheana féin i dtíortha áirithe, an Fhionlainn agus an Ostair san áireamh, agus tá ag éirí go maith leis. D'fhéadfadh difríochtaí a bheith idir leagan amach na ráthaíochta sna tíortha éagsúla, ní oireann an ráthaíocht chéanna do gach uile thír. Is é an rud is tábhachtaí ná an toradh, nach bhfágtar aon duine óg ina aonar gan tacaíocht nó gan seans chun post maith a fháil. Tá iarracht á dhéanamh ag an Aontas Eorpach cabhrú le tíortha chun a scéimeanna a chur ar bun. Cabhróidh tusa freisin má labhraíonn tú amach chun ráthaíochtaí don aos óg a chur chun cinn i do thír féin.